নমস্কাৰ দৰ্শক সকল Eclipseৰ প্ৰগ্ৰামিং ফিচাৰ্ছৰ টিউটৰিয়েললৈ আপোনাক স্বাগতম এই টিউটৰিয়েলত আমি Eclipseৰ ব্যৱহাৰকাৰী অনুকূল প্ৰগ্ৰামিং বৈশিষ্ট্যৰ সম্পৰ্কে জানিব লাগিব এই টিউটৰিয়েলত আমি Ubuntu 11.10 JDK 1.6 আৰু Eclipse 3.7 ব্যৱহাৰ কৰিছো এই টিউটৰিয়েলটো অনুসৰণ কৰিবলৈ বাবে আপোনাৰ ওচৰত Eclipse ইনষ্টল আৰু আপুনি Eclipseত এটা সহজ Java প্ৰগ্ৰাম লিখিবলৈ জানিব লাগিব নহলে প্ৰাসংগিক টিউটৰিয়েলৰ বাবে আমাৰ ৱেবছাইট দৰ্শন কৰক Eclipse IDE অনেক ব্যৱহাৰকাৰী বন্ধুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য সমৰ্থন কৰে auto completion syntax highlighting error dialog box আৰু শৰ্টকাট কি আমি ইয়াৰ প্ৰতিটো বৈশিষ্ট্যবোৰক বিস্তাৰিতভাৱে চাম আমি ফিচাৰ্ছ নামেৰে এটি শ্ৰেণী তৈয়াৰ কৰিছো আৰু প্ৰধান পদ্ধতি মানে মেইন মেথড যোগ কৰিছো আমি প্ৰথমে eclipseত অটো কমপ্লিশনৰ বৈশিষ্ট্য চাম মেইন মেথডৰ ভিতৰত এটা খোলা বক্ৰ বন্ধনী টাইপ কৰক আৰু এন্টাৰ টিপক আমি চাব পাৰো যে এইটো স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে সংশ্লিষ্ট বন্ধ ধনুৰ্বন্ধনী সেট কৰে আৰু কাৰ্সৰক অৱস্থান দেখুৱায় ই জুৰাত কাম কৰা প্ৰত্যেক বৈশিষ্ট্যক সমাপ্ত কৰে যেনে বন্ধনী টাইপ কৰক খোলা বন্ধনী আমি চাব পাৰো যে আমি কেৱল খোলা বন্ধনী টাইপ কৰিব লাগিব আৰু ইক্লিপছে ক্লোজিং বন্ধনী স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে যোগ কৰে আৰু মন কৰক যে আমি যদি বন্ধ বন্ধনী টাইপ কৰিবলৈ অভ্যস্ত হওঁ তেনেহলে ই ইয়াৰ যত্ন অতিৰিক্ত বন্ধ বন্ধনী যোগ নকৰি লয় আমি এতিয়া বন্ধ বন্ধনী টাইপ কৰো আৰু মন কৰক যে কাৰ্সাৰডাল খু ফালে যায় আৰু অতিৰিক্ত বন্ধনী যোগ কৰা নহয় ই ডবল উদ্ধৃতি চিহ্নৰ সৈতেও অনুৰূপ ফাংচনত কাম কৰে কোট এটা খুলক আৰু ই স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে কোট বন্ধ কৰে আমি যদি বন্ধ কোট টাইপ কৰিবলৈ অভ্যস্ত হওঁ ইয়াৰ যত্ন এটা অতিৰিক্ত উদ্ধৃতি যোগ নকৰি লয় আমি জানো যে কোট টাইপ কৰা আৰু মন কৰক যে অতিৰিক্ত কোটৰ হৈতে হুফালে যোৱা কাৰসাৰডাল যোগ হোৱা নাই অটো কমপ্লিশন এটা বহুমুখী বৈশিষ্ট্য হয় আৰু কোডৰ গঠন ভালকে ৰখাত অনেক সহায্য কৰে আৰু বন্ধ ধনুৰ্বন্ধনী অনুপস্থিতি ক্লোজিং বন্ধনী অনুপস্থিতি আৰু বন্ধ কোট অনুপস্থিতি নিচিনা এৰৰ প্ৰতিৰোধ কৰে আমি পৰৱৰ্তী প্ৰগ্ৰামিং বৈশিষ্ট্য সাজেশন চাম মই অলপতে লিখাখিনি মোহাৰি দিও আমি হেল্ল শব্দটো প্ৰীন্ট কৰিবলৈ আউটপুট ষ্টেটমেণ্ট টাইপ কৰিম চিষ্টেম ডট লক্ষ্য কৰক যে Eclipseএ এটি ড্ৰপ ডাউন তালিকা প্ৰদৰ্শন কৰে সূচীত সকলো সম্ভৱ সমাপ্তিৰ পৰামৰ্শ থাকে যেনে আৰ ইন আউট কনসোল আউটপুটলৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰক আৰু এণ্টাৰ টিপক আৰু এটি ডট টাইপ কৰক এতিয়া ইক্লিপছে মডিউলৰ পৰা পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিব প্ৰিন্টলৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰক আৰু এণ্টাৰ টিপক আৰু পেৰেণ্ঠেছিছ ভিতৰত কোটছত লিখক হেল্ল' আমি পৰৱৰ্তী বৈশিষ্ট্য সিনট্যাক্স হাইলাইটিং বৈশিষ্ট্য চাম মন কৰক যে public class public static void সকলো ভিন্ন ৰঙত আছে আৰু মন কৰক যে শব্দ হেল্ল' নীলা ৰঙত আছে যি ষ্ট্ৰিং বুলি নিৰ্দেশ কৰে এই সিনট্যাক্স হাইলাইটিং বৈশিষ্ট্যয়ে কিওয়াৰ্ড আৰু কোডৰ বিভিন্ন অংশত পাৰ্থক্য কৰিবলৈ সাহায্য কৰে Eclipse এৰৰ বিচৰাটো প্ৰোগ্ৰামাৰক সাহায্য কৰে এটা প্ৰোগ্ৰামত বাও মাৰ্জিনৰ ওপৰত এৰৰক এটা ৰঙা ক্ৰস চিহ্ন দ্বাৰা দেখুৱা হয় এই প্ৰোগ্ৰামত আমি তাত এটা এৰৰ দেখা পাওঁ আৰু এৰৰটোত মাউস লৈ যাওক আমি দেখো যে এৰৰে কয় যে সেমিকোলন অনুপস্থিত হয় আৰু এৰৰটো সমাধান কৰিবলৈ মীমাংসা প্ৰদৰ্শিত হয় আমি যদি এৰৰটো স্থাপন নকৰাকৈ ৰান কৰো তেনেহলে হু ক্লিক কৰি জাভা এপ্লিকেচন হিচাপে ৰান কৰক আমাৰ ওচৰত এটা এৰৰ ডায়লগ বক্স যি কয় যে তাত এটা এৰৰ আছে আৰু সোধে যে যদি আমি আগলৈ যাব লাগে নে নাই এতিয়াৰ বাবে আমি আগলৈ যাওঁ আমি মন কৰো যে তাত এটা আউটপুট আছে যি এৰৰ দেখুৱাই আমি যেতিয়া সমস্যাৰ কনসোলত যাম তেতিয়া সম্ভৱ সমাধানৰ সৈতে সকলো সমস্যা তালিকাভুক্ত কৰা হয় সেয়ে আমি এটা সেমিকোলন যুক্ত কৰি এৰৰ সমাধান কৰা যাওক কন্ট্ৰোল এস সংৰক্ষণ কৰিবলৈ Eclipse পৰৱৰ্তী প্ৰগ্ৰামাৰ বান্ধৱ বৈশিষ্ট্য shortcut key hoy. Kunu programat hongrokonar babe hadron shortcut key hoise, control S aru kular babe, control O hoy. Eclipseot onek busy bebohito korma babe shortcut key ase, control F11 code solabole babe shortcut hoy. Etia etu, sesta kuru, ami control aru F11 key, turi raku, aru ami dikuje code to run kora hoy, aru output hello print কৰা হয় অন্যান্য বিকল্পৰ বাবে শৰ্টকাট কিবোৰ মেনুত দেখি চাব পাৰো ৰানত ক্লিক কৰক আৰু মন কৰক যে বিকল্পৰ সুফালৰ শেষৰ ফালে শৰ্টকাট দেখুৱা হৈছে সেয়ে ডিবাগৰ বাবে শৰ্টকাট কি F11 হয় এইটো এটা সৰু হয় কিন্তু ইক্লিপছ প্ৰগ্ৰামিং বৈশিষ্ট্যৰ এটি ব্যৱহৃত তালিকা হয় আমি পৰৱৰ্তী টিউটৰিয়েলত ইয়াৰ বৈশিষ্ট্যবোৰ চাম এইখিনিতে আমি এই টিউটৰিয়েললৈ শেষলৈ আহিলো এই টিউটৰিয়েলত আমি ইক্লিপ্সৰ প্ৰগ্ৰামিং বৈশিষ্ট্য ব্যৱহাৰ পদ্ধতি যেনে